саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз 8 сынып физикасы булану және конденсация сонымен қатар қанықпаған және қаныққан булар деген тақырыпты қарастыратын боламыз өткен сабақтың жалғасы бүгінгі негізгі сабаққа тірек сөздер булану конденсация қаныққан булар және қанықпаған буларды қарастыратын боламыз олай болса ой қозғау мақсатында суреттер ұсындық яғни көріп тұрғанымыздай бізде қандай процесс болып жатыр шай қайнаған кезде иә мысалы мына бір суретімізде шай қайнаған кезде буланды нәтижесінде айнамыз не істеді ашылды немесе ә, жерден иә бу суымыз буға айналып мына су буға айналып не істеді ә, бұлт пайда болды немесе су қайнаған кезде буға айналып молекулалар жоғары қарай ұшатындығын көріп тұрмыз иә сонымен қатар ә, бізде келесі суретімізде дәл осын бір негізгі ә, э, ой қозғау ресімді ұсындық енді көріп тұрғанымыздай булану сұйықтың газ күйіне ауысу құбылысы яғни э, былай су қайнаған кезде буға айналады бұл екінші жағдайымыз біз балқуды қарастырған болатынбыз енді булануды қарастырып жатырмыз ә, мына бір жерде көріп тұрғанымыздай судың қайнау процесінде қайнау процесінде Э, судың буға айналған процесін көріп тұрмыз сонымен қатар мынау ауа деп аламыз міне иә ауа э, ал мынау сұйық мынау булану процесі міне булану кезде жоғары қарай қозғалады деген сөз конденсация деп жатқанымыз сол ә, буымыз суға қарай айналу процесін айтамыз деген сөз мысалы қарапайым бір қазанның тамақ қазанға тамақ жасаған кезде ә, қазан крышкасын ашқан кезде су ағады бұл су осы конденсация деп аталады яғни будан темірге жабысады яғни крышкаға ол су қайттан тамса ол ә, қайттан суға айналған процесті біз не дейміз конденсация деп атаймыз түсіндіре алдық қой ал енді бүгінгі негізгі мақсаттарымыз жалпы ә, негізгі мақсаттар осы мақсаттарға қол жеткізетін боламыз ә, қайнау дегеніміз не иә қайнау деп отқанымыз бұл сұйықтың барлық көлемінде тек қана бетінде емес сондай ақ сұйық ішінде және тұрақты температурада өтетін деп айтамыз яғни бұл деген сөз ә, біз айтайық мысалы судың қайнау температурасы 100 градус қой 100 градустан кейін ары қарай су булана бастайды деген сөз түсіндіре алдық қой қайнау процесі 100 градус болса содан кейін барып бізде ә, суымыз буға айналады деген сөз ал енді эверест шыңында судың қайнау температурасы 70 градус болады екен эверест шыңында 70 градусқа тең болады судың қайнау температурасы иә қалыпты қысымда қайнау температурамыз яғни ол су үшін 100 градус екені белгілі иә ары қарай кеттік енді меншіктік булану дегеніміз не жалпы айтқан кезде массасы 1 килограмм сұйықты сол температурада буға айналдыру қажетті жылу мөлшерін айтамыз жылу мөлшерін қандай әріппен белгілейміз q әрпімен белгілейміз иә естеріңде болса q әрпімен біз Э, жылу мөлшерін қарастырған болатынбыз өлшем бірлігі джоуль ал енді меншік булануды қандай әріппен белгілейміз кішкентай r әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм яғни міне r тең жылу мөлшерінің массаға қатынасы болады деген сөз ал осы жерден жылу мөлшерін табатын болсақ жылу мөлшерін табатын болсақ формула осылай жазуға да болады деген сөз окей ары қарай кеттік енді бізде қалыпты атмосфералық қысымда кейбір сұйықтардың қайнау температуралары және меншіктік булану жылуын қарастырайық мысалы судың қайнау температурасы 100 градус міне иә 100 градуста қайнайды ал оның меншіктік булану жылуы нешеге тең егер екі бүтін жүзден жиырма бес джоуль килограммға тең болады деген сөз ары қарай спирт бізде 78 градуста қайнайды екен ал оның меншіктік булану жылуы міне көрсетілгендей ал сынап 357 градуста қайнайды оның меншіктік жылуы көрсетілгендей яғни осындай бізде жалпы кестеміз бар кітаптарында сол жерден қарап көрсеңдер ол меншітік буланудың негізгі ә, кестесі қарастыруға болады ары қарай енді конденсация конденсация дегеніміз не будың айналу құбылысын айтамыз яғни бұл деп жатқанымыз не бұл ауада жүрген процесстер бұлтты айтсақ болады иә мысалы суымыз буға айналып бұлт болады бұлт қайтадан суға айналады яғни осы процесті біз не дейміз конденсация деп атаймыз немесе жаңа айтқан бағанағы біздің ә, банядағы суды айтсақ болады мысалы парға кірген кезде су төбеден тамшылайтын суымыз бұл буға айналды будан суға айналу процесі жүріп жатқанын айтамыз түсіндіре алдық қой яғни ә, мына жерде сұйық не істейді булану процесімен иә жүреді ал буымыз конденсация процесінде не істейді сұйыққа айналады яғни сұйық булану нәтижесінде буға айналады ал газ яғни буымыз қайттан айналатын болса конденсация жасалу процесінде ол сұйыққа айналады деп айтамыз ары қарай енді мына жерде қарапайым күнделікті өмірдегі жағдаятты қарастырып көрейік иә міне мынау бізде буланды суымыз булану процесінде не істеді бұл бұлтқа айналды міне мына бұлтқа айналды барлығы ал конденсация процесіміз яғни міне бұлт айналды ғой ал енді жауын шашын процесінде қайтадан қарай ә, жерге қарай түсу бұл конденсация деп аталады ары қарай кеттік енді ә, мына бір суреттен қарап көрейік бізде бірінші жағдаятымыз суымыз не істеді ә, қатты жағдай болды одан кейін барып ол ликуайт яғни сұйыққа айналып жатыр мұз сұйық тағы жылу мөлшерін берген кезде таза ликуайт яғни сұйыққа айналды толық сұйыққа ма процесіміз одан кейін барып оған тағы жылу мөлшерін берген кезде бұл liquids plus газ деп тұр яғни сұйықтың буға айналу процесі болып жатыр одан кейін ең соңғы шыңына келген кезде бізде не болады екен газ яғни тағы жылу мөлшерін беретін болсақ толық суымыз газға айналғандығын көріп отырмыз иә бұл график бойынша кесте бойынша көрсеттік ал енді кішігірім қызықты оқиға ұсындық оқып қызық болса достарыңмен бөліссеңдер болады сонымен қатар бізде қанықпаған бу немесе қаныққан бу деп қарастыратын болсақ бірінші болып өз сұйығымен динамикалық тепе теңдікте болмайтын яғни қанығу ә, жетпеген буды қанықпаған бу деп атаймыз мысалы қанықпаған бу міне мына процесс мына суретте көріп тұрғанымыздай иә ал енді екінші жағдай бізде қаныққан бу дейтін болса осы өз сұйығымен динамикалық тепе теңдікте болатын буды біз қаныққан бу деп атаймыз қаныққан будың суреті міне көріп тұрғанымыздай иә яғни аузы жабық ыдыста іште процесс жүреді ары қарай булану және конденсация кезінде температураның уақытқа тәуелді графигін талдайық бірінші процесс сұйықтың қыздырылу процесі мына жеріне одан кейін бар ол не істейді буланады будың қыздырылу процесі шыңына жетеді ал керісінше болса будың салқындауы конденсация сұйықтың ә, салқындауы уже ары қарай төмен қарай түседі яғни жылу бөлінеді жылу жұтылады яғни сұйықтың қыздыру процесіне жылуды жұтады ал қату процесіне жылуды не істейді бөледі деп қарастырамыз түсіндіре алдық қой ә, булану мен конденсация температуралар бірдей болады деп қарастырамыз ары қарай кеттік енді ә, осы тақырыпқа байланысты есептің шығару жолымен бір есепті көрсетеміз әдеттегідей осы себепті жазамыз талдаймыз қарап көреміз барлығын ә, рет ретімен жазамыз одан кейін осыған қара отырып біз пысықтау тайм ә, көрсетілген есептерді шығарамыз иә бізде төрт есеп берілген осы есептерді шығарамыз талдаймыз жауаптарын комментарий ретінде қалдырсақ болады немесе түсінбесек сұрасақ та болады жақсы оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар